ما عنديش اس في والله يا اسطى لعيب اقسم بالله لعيب لعيب موت يا اسطى ربي آه، ريو واو Ayarı Watch yok out. onun. Kuşda وين من يا الفصل واحد. لانك ما لك you want?